Hola, buenos días y bienvenidos a un nuevo video de mini humor. Estaba viendo en la computadora las, aventuras de señor gato, y sus amigos aquí en mini humor. luego de haber vencido a vivido. Señor Gato y todos sus amigos decidieron seguir explorando sus aventuras aquí en, en Señor Gato se, señor Gato se preguntaría qué nuevos amigos se encontrarían en este mundo. Nadie lo supo. Entonces, como señor gato y todos sus amigos eran unos pros, decidieron, decidieron explorar el mundo. Su primer obstáculo cuando llegaron al desierto fue el gusano. Luego el escorpión gigante. Decidieron empezar a buscar las reliquias en un pueblo llamado Oasis de aquí de Minihua. Llegan al. Eh, saben que el camino al pueblo del Oasis sería un camino bastante largo les llevó horas y días para llegar al pueblo del oasis. Maya Ventura estaba interesada en buscar unas reliquias. Bueno, y no que no hay que olvidar al amigo de Mayaventura. O en pocas palabras, eh, el amigo o hermano de Mayaventura no Que, que también decidió familiarizarse con un mundo. Pero como bebé no era, tenía experiencia, pero tenía mala suerte. Llegando al pueblo del oasis, el señor, señor gato y todos sus amigos encontraron a unos aldeanos, quienes les ofrecieron muchas cosas. de Florcita 10 dijo, de modo que este es el mentado, este es el famoso pueblo llamado de Oasis mencionado en, en las noticias de Minecraft. se decidieron meterse hasta, hasta túneles subterráneos. Se encontraron con hombres de arena, quienes los atacaron, quienes los atacaron por defender sus reliquias y, y que no se las llevaran. los hombres de arena. Fueron eliminados. Cuando llegaron al pueblo del oasis, era una mañana lluviosa. pero no tanto porque el pueblo de oasis estaba en el desierto. Y ya saben que en el desierto no llueve casi, no llueve casi nada, pero si hace frío en la noche, temperaturas bajo cero y por la tarde hace calor. Ferilan. A cada hora le decía noticias actualizadas hasta que llegó llegó una llegó una, hora en la cual en la cual Ferilan le avisó que, que que turistas estaban en el desierto de Loas, en el pueblo del oasis adquiriendo reliquias. Ferina le dijo que no sabía hasta, hasta después. Gustavo le dijo a Feria, manténme informado sobre lo que suceda cada, cada hora en el pueblo del le le dijo, claro, te estaré informando sobre lo que sucede en el desierto. Las horas pasaron y muchas informes y muchos informes le siguieron, llegando a Gustavo por parte de Ferdinand Maryland y su amigo Hiroshi. El papá de parte de que era el gober, el gobernador de, de Mini También, también se dedicaba a la, a la también se dedicaba en vacaciones a escribir en un libro el desierto. A lo cual a lo cual el papá de Gustavo le dijo a él que, que, que, que le mandaran información de lo que sucediera sí, papá, yo te estaré informando. Mientras que a mí también me pasen el informe. El papá de Gustavo le dijo. Pero tienes quien te pase los informes. Sí, claro, sí tengo. Mi amigo y Hey, sí. son los que me mantienen informado de cualquier cosa que ocurra en la escuela o en cualquier otra parte. El papá le dijo, muy bien, de lo que te dicen tus amigos me pasas el, informe. Usted me dijo, sí, papá. se ve un flashback donde Gustavo le está diciendo a su papá santo y seña de lo que le dicen Hirochi y Frida para que lo anote en su libro. Bueno, esto fue en este Ahora vamos con el reporte meteorológico de aquí de Miniu. adelante. Adelante, Lola. ¿Cómo va a estar el, el pronóstico meteorológico? Oh, sí, claro. Más tarde se espera un torrencia, un alto porcentaje de lluvia aquí en mínimo. La temperatura actual está entre, entre los 16, entre los 16 y 17 grados. No está muy, no, hace mucho calor, está templado. Y los próximos tres días esperamos que esté igual o un poquito más con lluvia. Ok, Laura. Bueno, regresando con nuestra historia. señor gato y sus amigos exploraron los laberintos debajo del pueblo del oasis. Encontraron muchas reliquias, entre ellos una gema de invocación que sirvió para invocar a un hombre de arena para que, que, se, que se enfrentara a los monstruos por si ellos, ellos eran atacados. Y así fue saliendo del pueblo, del, saliendo del, túnel con dirección a su casa. Y, oh, señor gato y amigos son atacados por monstruos. Incluso por el mismo gusano de, arena que estaba acechando todo el día. Cierto, pero confiaban que el hombre de arena los ayudaría con el gusano. Y efectivamente, si los ayudó, se enfrentó al gusano. Al, gusano. Se enfrentaron a él gusano que molestaba y molestaba cada rato por el desierto. Bueno, eso es todo. Nos vemos un siguiente video. Ya me voy a dormir. Hasta mañana.